recuerda ese lugar, lugar, oh no, de donde saliste, eh, y nunca te olvides, no, no, a dónde fuiste, hey, a dónde fuiste, Pentru mamá buchet de flori Sărutul ei la mine în obrăjori Pentru mama cel la cerbe atâtea ori Să-i arate soarele când se pun noi. Pentru mama vreau o rochie frumoasă Un palat în loc de casă Ca să se simtă ca o prințesă Să danseze cu tata această piesă Pentru mama cel la Dumnezeu În fiecare zi placul meu Să nu uite niciodată când nu este greu Că nu e singură, acolo am să fiu și eu Pentru mama Vreau un diamant La fiecare gură de mâncare ce mi-a dat Și un singur lucru doresc pentru mine O nevastă ca să fie mamă, așa ca tine Recuerda siempre tu hogar Tu hogar Oh, oh. Donde están tus padres eh, Cuánto lucharon por darte que nada te falte Că nada te falte Pentru tata O muncă ca să-i placă Să fie ușoară Spatele să nu-l mai doară Pentru tata cel la cer de așa de mult Să o iubească pe mama ca la început Pentru tata Vreau o mașină bună O bere rece când vine de la muncă Fotoliu ca un tron să se simtă rege Să fie mândru atunci când mă vede Pentru tata cer la Dumnezeu te rog Arip de înger că cel m-a învățat să zbor Să nu uite niciodată și cine sunt eu și dacă uită să nu uită că-l iubesc mereu Pentru tata vreau încă o dimineață Dar fiecare lecție ce mi-a dat în viață Și un singur lucru doresc pentru mine Să fiu tare pentru familie, așa ca tine Recuerda ese lugar, oh saliste eh, eh, eh, Y nunca te olvides siempre tu hogar. Tu hogar. Oro, ¿dónde están tus padres? Eh, ¿Cuánto lucharon por darte? Eh, y que nada te falte, eh, eh que nada te falte.